ногами слякоть, мерзкая, но это отнюдь не повод плакать мне. Дерзкая ухмылка на лице вашем, господа. Пляшем, а танцы наши дикие хороводами. Тени многоликие нас с вами манят, завлекают. Да не знаю, с кем имеют дело. Да, тела много, но за этим телом душа величиной с Килиманджаро. И как уместилась в нем субтильно поджаром, скажу по секрету. Пчелы жали его, ломая свои хоботки как и ты, дорогой, с берегины катки решил вонзить его. А то, не дай бог, доведешь до шашек, что на голову. Хотя того и ждешь. Ну?